Hola, ¿qué tal? Soy Milana. Ahora me toca a mí matar a los monstruos. Ya conocieron a mi hermana. Mi hermana es Feuer. Vamos aquí. Pero eu vou salvar recente. Ahorita es de día y no hay salvajes si hay. A lo mejor están dormidos. De este lado no hay salvajes, saben por el otro lado. salvaje en aquella casa. No sé cómo entró. Ah, son dos No sé por dónde, no sé por dónde se metieron estos salvajes. Algo de tu medicina, como dice mi hermana. 你的路好远。 acompaña bajo el masaje. no little panda. Roger. parece, ese eh, eh, parece un arácnido. Pero ¿dónde estará ese arácnido? Bueno, ya saldrá. Oh, oh, bien bonito, a estás bien bonito. luz eterna. es todo y regresé a la casa de Gustavo porque me dijo que, que me encargaba su casa vámonos huesitos a casa de mi amigo Gustavo Ei, por acá, menso. E aí, telepom. grow. Wow. Ooh. soy de comer, huesitos Estás muy herido, huesito. que estás mejor, vositos. Y que tú también estás mejor. todo. A nombre de eso es todo. A nombre de Gustavo nos vemos en un siguiente video. Soy